Bukan hanya perbuatan itu Deposit pun tak boleh <laughs> Deposit Faham deposit Muka dimah tu Mira Lama tak perlu eh Eh jangan deposit. Jangan Bulan puasa pula kau ajak duduk sebelah Mel lah duduk sebelah Lama tak pegang tangan Pada kau gaba bini kau Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, seperti biasa kita akan mereaksi lagi Ustadz Samsul Debat cuy ya. Dikarenakan ya gak ada lagi cuy ya. Gak ada lagi video yang yang akan kita reaksi gitu cuy ya. Kalau kurang punya referensi, kurang bisa komentar di bawah atau kirimkan link-link ya. Video-video yang berbau gitu cuy ya intinya berbau kelakar gitu cuy saya tengok-tengok di YouTube itu sudah berkurang gitu ya contoh uh, kompilasi warung sepatu sudah nggak ada juga Uh, kompilasi lawak sepatu reunian nggak ada juga gitu ya. Jadi saya pusing nggak tahu mau mereaksi apa sih untuk mengisi kekosongan gitu ya kan. Kalau kita mereaksi Ustadz Samsul debat ya, kita beri waktu atau kita beri apa namanya kita kita beri jangka gitu ya. Nggak bisa kita mereaksinya setiap hari cuy. Makanya untuk beberapa hari ini hampir satu minggu ya kita nggak uh, membuat video gitu cuy karena saya pusing nggak tahu mau reaksi apa gitu ya sudah terbatas banget karena sudah kita ketahui channel saya itu channel NDTK itu memang isinya itu yang berbau kelakar saja gitu ya kalau kita mereaksi yang lain ya yang lainnya juga nggak suka gitu ya jadi korang kalau ada referensi komentar di bawah cuy ya. Kasihkan kasih apa namanya? Kasih referensi atau kita akan kembali lagi mereaksi eh, video-video uh, TikTok. Korang bisa komentar di bawah cuy ya. Karena komentar korang lah saya bisa mendapatkan apa namanya? referensi-referensi gitu cuy ya. Kalau memang pun kita harus membuat video uh, ngakak plus lagi, maksudnya konten ngakak plus lagi yang mereaksi Eh, kelakar-kelakar yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura atau di Brunei yang kelakar-kelakar kita akan kompilasikan di TikTok. Kalau ada gitu ya, korang bisa uh, tag nama saya di TikTok cuy ya. Uh, biar saya tengok cuy ya video-video uh, yang memang uh, kelakar di TikTok dan kita akan buatkan reaksi gitu ya khusus. Oke, di sini saya sudah menyiapkan videonya. Yang mana videonya ini langsung saya ambil dari channel Ustadz cuy ya. Jadi kalau korang ingin melihat original videonya langsung di channel Ustadz cuy. Seperti biasa ya, karena durasinya satu jam lebih jadi kita bagi dua lagi cuy. Oke, langsung aja. Jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. tiga, dua, satu. bihi wa sahbihi ajma'in okay. subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafkahu kau Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT ini kayaknya acaranya di bukan TV kah acara TV di sini cuy itu ada yang bawa kamera itu wah kamera GG itu cuy Ya, syukur kayaknya tempat besar ini sih maksudnya perusahaan salam kata atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pimpinan acara dan begitu juga bahagia Tuan Haji Muhammad Haris bin Ali selaku pengarah Intan Wilayah Sabah Oh, ini posisinya di Sabah cuy. Kanan dan kiri Tuan-tuan dan perempuan dari pelbagai agensi yang lapangan untuk hadir pada petang ini sudah tentunya petang ini adalah petang yang paling menggembirakan kerana dapat hadir pada program ini tak payah kerja ha, itu melambangkan maknanya tak payah kerja eh, ha, jadi hanya datang dengan camah je <laughs> kan apa pun Samsul Debat ni macam tu dia cakap ni kadang-kadang dia cakap ni maksudnya ini ha, itu sebabnya jangan suka dulu <laughs> ya, ada. ada sindiran yang panjang pun. <laughs> ada. sebab saya datang daripada yeah. negeri sembilan kata adat banyak kiasan. Kayaknya sih lebih itu ya, eh, sindiran ustaz itu uh, jadi tak payah apa namanya tak tak boleh terlalu seronok gitu ya karena ada sindiran di belakang jadi berhati-hati gitu cuy. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang digantangkan memang takkan faham kalau tak diundungkan. Jadi hati-hati dengan apa yang dicakap kan sebab kadang-kadang orang lelaki ni dalam kehidupannya banyak perkara dia tak cakap sebab akal orang perempuan banyak di mulut tapi akal orang lelaki banyak di hati orang perempuan apa yang ada di akal itulah yang dia cakap saya tak berniat nak sakitkan hati you ha, tapi dia akan cakap dia akan cakap juga kan yang lelaki pula fikir aku cakap ni sekarang mati aku ni baiknya jangan cakap <laughs> macam dia diam jadi itulah keadaan dia ah, macam lah juga kan Tuan Haji Muhammad Haris banyak benda yang dia tak dapat cakap so dia tahan aja kan contoh contohlah sebab sebab jadi bos macam tu sebab saya pernah jadi pengarah juga dulu tu sebab intan ni bukan asing pada saya saya berapa dulu indaksi pun di intan intan kan ah, masa saya nak sah jawatan dulu kan indaksi apa indaksi umum eh intan Indaksi umum in, jadi, nama ini ya prasyarat kan sebelum nak sah jawatan so saya saya tak tahu pula kalau saya nampak semua orang pakai baju batik tadi saya pun nak pakai baju batik <laughs> kan hari ni tajuk Ramadan eh, oh, sangat sulit Ramadan ini sih apa sangat sulit untuk melupakan begitu sulit melupakanmu begitu sulit apa maksud ingat kalau kita melupakan lawannya adalah ingat ingat ni adalah ada dalam fikiran kita tak boleh hilang daripada fikiran kita teringat ingat lupa pula langsung tak teringat Nah, hmm. kan? Nah, tak ingat macam teka-teki orang dulu-dulu. Kalau ingat, kalau ingat kita kita tinggal. Kalau lupa kita bawa. <laughs> Oh, kan? Orang dulu-dulu kan pernah tanya. Ingat tak soalan tu? Kalau lupa kita bawa, kalau ingat kita tinggalkan. <laughs> Tak ada yang jawab. Kan? lah. mana ni tua betul teka-teki tu. <laughs> Teka-tekinya yang tu lah, ya. Kalau ingat Kita tinggalkan Kalau lupa kita bawa tu lah daun kemuncup tu Yang kemuncup dekat rumput Yang mereka lekat dekat kain tu Kalau ingat oh, Daun kemuncup ni Kayaknya saya pernah ini cuy Daun kemuncup Bukan yang ini ke Yang biasa kalau kita ke kebun itu Yang bentuknya kayak Apa namanya Kayak pete gitu Bentuknya seperti itu cuy Tapi dia kecil gitu ya atau yang dimaksud ustadz yang mana ya atau yang kecil-kecil itu yang pokoknya yang lengket di celana gitu biasanya cuy ya lengket di luar gitu cuy kita tinggalkan atau kita cabut sama. tapi kalau terlupa kita bawa sampai ke rumah gitu Iya, nah, sering dibawa lah. kita kalau dari kebun itu sering kita bawa Jadi, gitu. Hari ini bila sebut tentang Ramadan memang mustahil lah orang lupa pasal Ramadan. Tapi kalau hari pertama mungkin hmm. hari pertama dan dalam Islam lupa ni tak termasuk dalam kategori dosa. Dia oh, dimaafkan kerana ya. terlupa dia Tak tahu Dia tidur-tidur, dia jaga-jaga Dia jaga-jaga dah hari selanjutnya Dia ingatkan masih hari apa? Masih hari Ahad Rupanya dah hari Senin, contoh macam tu Punya teruk <laughs> tidur kan, Sahabat saya dulu ada seorang, dia UITM dulu Dia tidur dua hari Orang lain tidur dua jam, tiga jam Dia tidur dua hari ha, Orang biasa tanya, eh pukul berapa dah Dia lain, dia tanya Eh hari apa dah, hari apa dia tanya kan ha, ada orang macam tu Teruang jadi Ramadan ni mustahil lah orang lupa kan mustahil orang lupa tu sebabnya hari ni kita buat program bukan dia. nak mengajar ke apa nak beritahu lah Ramadan ni semua orang dah tahu dah tetapi tetapi sebenarnya kita nak nak mengingatkan dan saling mengingatkan antara satu dengan yang dengan yang lain kan tentu ada perkara Ramadan ni tentu ada di sebalik ni kehebatannya kan saya yang paling risau adalah apabila pengerusi acara tadi dia memperkenalkan dalam program ini uh, akan ditekankan tentang perkara ini dia dah beritahu dah skop aku nak ceramah apa takut pula aku <laughs> macam tu lah kan tapi betul lah Ramadan tak dapat lari itulah cerita yang kita akan kan Ramadan Ramadan tiap-tiap tahun cerita pasal Ramadan kan saya teringat lagi waktu hari pertama saya pada bulan Ramadan masa tu saya belum jadi penceramah sepenuh masa lagi lah main-main je ceramah masa tu masa tu anak pun kecil lagi saya ingat lagi hari pertama anak saya kecil lagi isteri saya dia paskan satu kopok amplang daripada tawau dia minta saya suapkan anak saya amplang saya pun kaki pertama tak apa saya suapkan anak bang saya pun suap tunggu suap. tunggu tunggu tu ini saya pernah dengar kat amplang itu je ya tunggu, saya buka di google dulu cuy ya <sighs> saya capek bertanya terus gitu ya nanti ada yang bilang lagi oh bertanya terus mending saya cari langsung cuy biarlah durasinya panjang gitu ya Nah benar-benar pernah saya makan ini cuy Ini amplang Nih, eh, kalau bisa tengok. Kelihatan tak? Ini cuy. <laughs> Ini kan yang dimaksud ini amplang kerupuk tapi eh, apa nah, rasa ikan kalau enggak salah cuy. Ya apa namanya kerupuk tapi di dalam itu kayak kosong gitu ya. Atau penyebutan di Indonesia, Malaysia agak beda apa tapi intinya saya pernah makan ini amplang cuy. Suap dia. Kalau salah tolong saya. dibenarkan cuy. Suap dia, suap saya. Gili-gili kadang-kadang tu saya dua dia satu. Hmm. Kan anak saya suka kerupuk amplang masa tu saya bagi oh, makan. Oh ya kerupuk. Benar benar. Saya terlupa. Makan beria saya makan. Satu satu satu satu satu dua dua dua dua satu kan. Sambil-sambil tengok TV tak perasan. Tiba-tiba isteri saya tegur, "Abang, Abang tak puasa ke? <laughs> Saya kata, Ya Allah. Kok ya pun tunggulah Abang minum air dulu. <laughs> Saya kata, buat kita tengah lupa ni. Kita tengah lupa. Betul. Jadi, Sebenarnya kalau nak cerita tentang lupa ni tuan-tuan dan muslimin, Ramadan ni adalah bulan peperangan hawa nafsu, kita tahu. Segala jenis nafsu, nafsu yang busuk, nafsu yang baik, semua ada. Nafsu yang busuk, nafsu yang tak elok, itu kita tentang. Nafsu yang baik, yang tu kita pertingkatkan. Nafsu, ui semangat ni. Ui tak sabar nak mengaji ni. Ui. Oh, macam tu lah. Eh, ui tak sabar semangat. ni nak sedekah ni, nak bagi siapa ni. Kita nak bagi siapa, biar orang seronok ni. Macam tu lah. Hmm. Semangat. Berebut-rebut cari anak yatim. Bulan puasa jangan risau. Anak yatim fully book. <laughs> Dia siap minta maaf kami tak dapat datang buka puasa dengan pihak intern. Minta maaf kami sibuk minggu ni. Cuba minggu depan. Wah macam tu. Pengurus <laughs> anak-anak yatim. Habis je puasa. tiba-tiba dia tak yatim lagi. <laughs> tak yatim lagi saya paling sebab waktu saya di UITM dulu ada majlis buka puasa dan anak yatim ya Allah bila tengok anak yatim tu bila dia dapat duit dia tak ada mak ayah dapat duit kan dia tunjuk dengan kawannya dia singgit dia pun lepas tu kawan tu tunjuk sama dia saya masa tengok tu bayanglah hidup kita macam mana lah kan kan tu sebabnya kalau kita jumpa anak yatim kan Nabi kata Barang siapa yang nak dilembutkan hatinya banyak Banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim Dan juga memberi makan fakir miskin Anak yatim ni gosok kepala dia Maksudnya buat baik dengan dia okay. Faham? Ma. Ha. Tapi tengoklah Anak yatim yang 15 tahun ke bawah Yang dokek rumah kau tu kau peduli lah kan? Laki kau dah lama tak ada ayah kau kan Jangan peduli Abang pun yatim juga Itu jangan kira Itu dah expired Ya tak kira Ini mana kanak-kanak tu sebab tu kalau jumpa anak-anak yatim jangan sebut benda yang boleh menyedihkan mereka. Betul. Kan? Jumpa anak yatim, dek, adik bertuah. Ah, kenapa? Dia kata. Adik ni bertuah sebab Allah pilih adik ni macam nabi. Ah, macam nabi kenapa pula? Nabi pun anak yatim, adik pun anak yatim. Kalau nabi boleh berjaya dalam hidup, kenapa adik tak boleh? Eish, macam tu ya cakap. Ya, cara ini ya. Ini sabar ya, dek. <laughs> Cici faham Susah jadi yatim Jangan kau cakap macam itu yeah, malam, Faham tak? Ini saya nasihat yeah, ke ni? Betul Jangan cik. kita tunjuk kesedihan kita Bagi ketabahan betul, tu dekat dia Biar dia semangat Adik belajar kerja rajin dia Adik buktikan adik boleh berjaya Macam tu Faham eh? Nah, ha, tu. Dan begitu juga Bulan yang sepatutnya mengajar kita erti sederhana Dan merasai kedaifan kepayahan rezeki saudara-saudara kita yang kurang rezeki di dunia Namun Ramadan juga memperlihatkan kepelikan-kepelikan yang berikut. Bulan Ramadan ada beberapa perkara pelik berlaku. Ramadan sepatutnya orang banyak makan ke sikit? Sikit. Sikit sepatutnya. Tetapi ada orang makan lagi banyak daripada bulan puasa berbanding bulan. Tapi nyata sih cuy ya, saya kan uh, menjalani puasa itu di, kemarin di Malaysia, tepatnya di Sabah, Sarawak, di Brunei, pokoknya uh, hampir uh, wilayah Malaysia lah cuy ya. Dan saya selama puasa di, di Malaysia itu kurang makan gitu ya, kurang apa nama istilahnya nih cuy. Uh, kita beli banyak makanan tapi nggak dimakan semua gitu ya. Maksudnya atau perut itu cepat full atau gimana ya? Pokoknya beda waktu waktu saya datang pertama cuy ya. Orang lelaki hati-hati. Sebab sebentar saja lagi Masuk saja asar itu adalah borderline untuk orang lelaki yang bergelar suami. Nabi masuk saja asar. Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu sekejap lagi nak berbuka puasa dah. Itu Nabi. Tapi orang lelaki, saya tak cakap umum puan. Orang lelaki masuk je asar dia dah terfikir dah. Bazar Ramadan mana? <laughs> apa nak buat balik hari ni? Nak buka puasa apa hari ni? Tapi biasanya perempuan. Nak beli apa? Ayah apa? Soya apa? cakap. Air apa? Air kasturi. Air apa? Cakap. Air apa? Lemon ice. Cakap. teh o ice. Apa ni, Lai kang. <laughs> Cakap. Biasanya perempuan. Tuh lelaki. So lelaki kena sabar. Tenang sikit. Jangan sibuk sangat lepas asar tu fikir. Orang perempuan saya tak tegur. Sebab dia bukan lepas asar. Dia lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa malam ni. So orang perempuan dah tak ada tolong. Tak boleh tolong dah orang perempuan ni. So biarkanlah dia. Sebab dia menguasai dah. <laughs> tadi eh, saya tertanya-tanya gitu cuy ya kan biasa <laughs> biasanya kan yang lebih detail atau lebih jeli gitu kan eh, istri gitu ya atau perempuan gitu ya, kalau soal <laughs> soal makanan gitu kan <laughs> ternyata punchline aduh ada tertipu saya cuy aku subiakanlah ah, sebab dia yang susun atur strategi Orang perempuan ingat dia baik sangat lah kan Rupanya dia lepas, lepas sahur dia fikir Bagilah idea, bagilah idea Kan masa bulan puasa itu masa PKP lagi problem Semenjak masuk grup masa apa pun tak jadi ni Pening berlaku Semua kena bagi idea Okay Perlihatkan apa? Memperlihatkan statistik dan juga fakta-fakta yang berikut Pertama Peningkatan jumlah penggunaan daging ayam Tiba-tiba bulan Ramadan hmm. Tak tahu kenapa Dahlah pergi pasar raya tu kesian ayam tu kudung semua. <coughs> Kudung. Kenapa kudung? Dia jual kepak aje. Yang satu tu jual peha aje. Kan? Dulu kita kalau keluarga kita orang kampung berebut nak pegang peha, berebut nak kepak. Tak, dia memang tak nak gaduh dah. Peha aje jual je. Kesian ayam tu tak ada kepak kan tak ada peha. Contoh. Kedua, peningkatan produk gula. Kepak ini ya. Production gula, tepung, agak-agak, minyak di dalam pasaran terpaksa keluarkan kilang kena lipat gandakan pengeluaran tepung sedangkan sepatutnya kan patut kurang makan ketiga peningkatan acara-acara buffet di macam-macam tempat saya pergi di buffet buffet di hotel-hotel ceramah ya Allah Allah okey sikitlah ceramah dekat buffet Ramadan ni okey sikit sebab ceramah sebelum berbuka jadi semua nak tak nak kenalah tengok aku <laughs> Macam tu lah muka dah. <laughs> Macam itulah. Kan? Kalau ceramah kenduri kahwin, problem. Dia makan aku ceramah ni. Makan. Oh, oh, oh, kan? Macam itulah. Dan yang paling susah sekali saya pernah pergi ada zaman zaman yang menteri-menteri buat. zaman berbuka puasa, menteri itu minta saya ceramah. Selepas menteri itu berucap. Sebelum berbuka puasa. Wah. Menteri ni pula bila dapat mikrofon saya sebenarnya dalam memastikan uh, <laughs> negara kita oh, bercakap panjang. Saya tak nak sebut menteri mana. Ini lama dah, lama dah, <laughs> lama dah. Bukan saya sekarang tak kena-kena. Okey, dulu-dululah dulu. <laughs> Bercakap punya panjang, sudahnya masa untuk saya ceramah tinggal 5 minit lagi nak berbuka. Saingan tak jadi jemput juga. Sebelum buka puasa kita dengarlah. Kita isikan halwa telinga kita dengan mendengar sedikit perkongsian daripada Syamsuddin. Bismillah dah bila bila Tapi apa saya cakap? Saya kata, Ya Amat Bahamad Datuk Seri Saya adalah penceramah yang paling happy dalam dunia ni Kerana apa? Ceramah sekejap, bayar sama Saya kata macam tu Eish Keren, keren Macam tu kan Yelah berucap tak kerti nak apa lepas tu yang paling best sekali orang ni dah lah berucap panjang ayat hujung dia saya tidak berhasrat berucap panjang benda <laughs> benda ayat yang sepatutnya saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan saya macam tu baru betul <laughs> betul ya betul saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang ha? Ha? orang semua fikir kau tak sedar kau cakap berapa lama macam tu lah kan ha, macam tu lah Begitu juga peningkatan penjualan kain ela. Kenapa? Sebab saiznya dah tak cukup. <laughs> Saiznya dah lain. Kemudian, peningkatan penjualan perabot dan cat. Peningkatan oh, jualan kordial dan gas untuk memasak. Peningkatan paras gula dan kolesterol dalam darah. <laughs> Mata kawan kita, kita pandang. Nampak dekat mata hitam tu dekat keliling tu ada ada warna putih keliling, kolesterol ring. Pandang mata. Eh, kau pakai contact lens ah, bagi kilat mata kau. Ada biru, ada merah, ada piping sikit. Apa tu? Cik manis. Gitu ya. Ya, main Samsung debat dia ada satu ilmu lagi. Ambil pen yang lampu tu, cap suluh pada tepi. Tengok iris mata kita, kita boleh tahu penyakit apa dia dalam badan. Itu nama dia ilmu iridology. Ya belajarlah saya dulu bayar dulu dulu mahal lah tiga 300 setengah masa saya di UiTM dulu uh, saya dulu diploma di UiTM di London lalu gajah Melaka lendu-lendu <laughs> <laughs> dekat lah dengan kampung uh, Haji Mu'aris ni betul kan dia suluh kita boleh tahu dia macam jam kita kita boleh tahu dah jam ni bulat ni iris mata kita kalau dekat sini dia iris tu sepatutnya elok tau garisan tu tapi kalau ada lubang sikit mana iris tu tak macam macam bengkok sikit ada, ah, dekat situ dah ada penyakit Ha, dia ada ada diagram dia. Kalau kat sini tekak, kat sini kaki, dekat sini lutut, kat sini apa? Dia ada dah. Dan itu adalah merupakan berasal daripada sistem perubatan Islam. Sebab apa? Dulu pernah ketika zaman tak silap saya, tak silap saya ketika zaman Saidina Ali, tak silap saya. Ketika itu ada seekor burung, burung hantu. Patah kakinya, tapi dekat mata yang besar tu mata burung hantu tu ada satu garisan melintang macam tu dekat mata dia. Ya, betul betul betul. Dan kaki dia tu bila dirawat, dibubuh ubat, dibalut, makin lama makin sembuh, garisan tu pun makin lama makin hilang. Akhirnya hilang. Tu sebab dia orang buat kajian tentang iridologi selepas oh. pada tu. Sampailah ke hari ni. Itu yang doktor kadang dia suluh mata dulu. Ya, betul. Kalau nampak dekat mata tu, kalau kita Selama suluh daripada tu, jangan suluh sendiri memang tak nampak. Mata <laughs> Faham? Dia kena orang lain suluh. Bila suluh, kita nampak dekat mata tu macam mana, macam berkedut-kedut tau. Kita akan nampak macam ada satu lapik macam berkedut-kedut dekat situ. Itu maknanya banyak toksin dalam badan. Kadang-kadang orang sok okok keliling kita. Ada asap kenderaan. Masuk ada toksin. Mata hitam. Bagi ilmu sikit lah. Mata hitam kita tu. Kalau dekat atas mata hitam tu. Dekat atas mata hitam kita. Dia ada macam ada ketayap sikit tau. Faham tak? Macam kopiah tu. Tapi dia macam macam bulan sabit. Dia color grey-grey sikit macam kelabu. Lagi tebal tu. Lagi kuat pelupa. Oh. <laughs> banyak lagi lah tapi bukan tu tajuk dia hari ni so confirm kena panggil lagi lah <laughs> ha, macam tu lah jadi kemudian peningkatan macam-macam lagi ya. termasuklah peningkatan kekerapan lori sampah mengangkut sampah yang banyak ilmu kan? dan membuang bahan makanan yang lebihan yang berlebih dan juga tidak dimakan lagi dan benarkah Ramadan ini bulan untuk berpuasa pada tanggapan kita kalau kita tanya balik sebenarnya kita kena semak balik apakah sebenarnya tujuan kita berpuasa apa tujuan kita berpuasa ambil tabu di tabi rumah cabut ubi sampai ke akar kalau hidup membaca hikmah selaut garam terasa tawar maknanya kita kena membaca hikmah di sebalik sesuatu perkara tu kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa kenapa sebab yang pertama, jangan risau. Penciamah kalau dia tanya, dia jawab balik semula. Jangan risau. Jangan risau. You all tak ada fikir jawapan sangat pun. lah, Bobatlah, lah fikir macam tu. Tapi saya akan jawab. Jangan risau. Saya pernah ceramah di masjid satu masjid di Kuala Pilah. Ramai orang tua tua, makcik-makcik yang datang. Saya kata, apa maksud selawat makcik? Maksud tu camah maulud. Apa maksud selawat? Makcik tu jawab, nak camah, camah lah. Tanya pula. Dia kata, kena marah. Aduhai, tak boleh pula aku tanya. Makcik ni dia balas je tanya pula ceramah-ceramah ajalah kena tekan kena jawab jangan lah risau saya tanya dan saya jawab so kenapa kita kena puasa semua ada sebab pertama bagi menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita satu ada orang lagi susah daripada kita ada orang tak makan kita ni duduk macam ni pun walaupun nampak muka macam confused <laughs> nampak muka macam pukul berapa habis ceramah ni eh <laughs> eh lambat ke ha, kan sebab okey ke macam tu kan kita yakin makanan ada untuk buka puasa nanti betul tak? kita yakin mesti ada lah yeah. singgah mana-mana pun okey je kalau tak pun mungkin mi segera saya tak nak sebut lah jenama dia tu sebab <laughs> dia tak taja camah kita ni kan kita dah bayang lah makan ni makan ni makan ni ada basic pertama menginsafi nasib orang kuam nasib baik kita. pernah satu ketika saya ingat sekitar 9 ke 10 tahun yang lepas bagaimana mufti Arab Saudi ketika sedang memberi syarahan tentang Ramadan ada satu soalan datang daripada Rohingya melalui Italian telefon. Dulu mana ada netizen-netizen punya ayat ni? Tak ada. Semua call. Dia tanya, Assalamualaikum, ya Syekh. Dia kata, saya nak tanya, adakah ni terjemahan ni? Eh? Dia kata apa? Adakah sah puasa saya dengan tahap saya tidak bersahur dan tidak berbuka? Oh, ini. Dia tak ada makanan. Penting. Puasa dengan tak puasa sama. So macam mana? Dia tanya, sah tak? Menangis mufti Arab Saudi itu tak sangka masih ada orang yang macam tu. Yang kedua, tujuan kita berpuasa adalah untuk mengawal hawa nafsu kita. Tapi heran kita, kerana bulan puasa lagi dahsyat lagi orang, orang tidak dapat mengawal hawa nafsu ni. Dan yang ketiga, bagi menyuburkan perasaan pemaaf, bulan puasa dia tiba dia maaf, biarlah. Okey. Kena masalah. Alah. <laughs> jujur mengaku semua nak jadi baik masa tu dan botolah ansur mak masuk dewan ni tadi tak apa lah. masuk masuk tak apa masuk baik dia bulan puasa tetapi dalam bulan Ramadhan ni ada tiga kategori manusia yang menyambut Ramadhan. kategori pertama dia rasa sedih kenapa Ramadhan ni datang siap cakap dengan anak-anak dia nah hari ni last tau kita boleh makan <laughs> esok dah tak boleh makan nak mati sangat dah bapaknya tu bukan tak boleh makan langsung. Berbuka puasa nanti boleh makan. Kan? Macam tu ayat dia. Sedih dia. Dia rasa dia tak boleh buat tu dah. Sampaikan ada grup. Yang paling susah grup yang sedih ni apa? Grup tri grup triple Y. <laughs> Triple Y. Ya, ya, ya. ya. Dengan grup GPH game plastik hitam. Apa? Dia rasa susah, dia dah fikir dah kat mana weh, kedai mana nak pergi. Oh, dekat situ clear, belakang tu lauk dia siap, berminyak-minyak minyak mentah baik. Plastik hitam. Ini kayak pernah dengar ini kalimat kalimat plastik hitam. Tapi sampai sekarang saya belum tahu gitu, Ji. Plastik hitam itu kah uh, eh, istilah benar kah yang dikatakan si Ray ini, cuy? Plastik hitam itu yang orang yang sering uh, istilahnya uh, makan saat Ramadan gitu, cuy ya. Plastik hitam saya pikir itu kemarin plastik hitam itu tim-tim yang selalu bungkus makanan gitu kan plastik hitam menggunakan plastik hitam cuy ya kalau nggak salah gitu ya atau salah saya mengartikan orang bisa benarkan di video ini cuy ya biar saya paham juga cuy minyak minyak yang terbaik man dah ada dah orang macam tu dia rasa sedih kategori kedua sama aja puasa tak puasa puasa tak puasa sama aja okey je puasa puasa orang puasa dia puasa orang buka dia buka Orang sahur kadang ni tak sahur pun. Tapi dia okey puasa. Rupanya tak sayang. Betul, betul. Tak mengaji. Apa pun tak Itu buat. Pun salah satunya, puasa sepuasa-puasa ni. Ada orang macam tu. Tetapi kategori yang ketiga. Seronok betul. Begitu sulit melupakanmu. Waduh, waduh. Sinetron di Indonesia. <laughs> Sudah tentu temanya berbeza dengan melur untuk Firdaus 2 begitu sulit melupakanmu kan tengok drama orang perempuan mula lama bangang punya pidaus dah <laughs> elok punya melu macam tu kau layan lagi perempuan ni ya, biasalah perempuan saya tak tengok lah orang share dan tiktok hmm, ya kan? betul sukar melupakanmu dia tak sabar masuk aja rejab Allah mabarik lana fi rejab wa syaban wa balighna ramadhan kepada yang tak faham maksud doa tu <laughs> diterjemahkan Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Syakban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadhan. Masuk bulan Syakban, Allah mabarakallahu fi Syakban wa balighna Ramadan. Berkatilah aku di dalam bulan Syakban ini dan sampaikanlah kami ini kepada bulan Ramadhan. Masuk bulan Ramadhan, Allah mabarik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadr. Ya Allah berkatilah kami dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar dia happy dah masuk bulan rejab dah siap baju nak pakai tarawih wangi-wangian dah standby dah standby dengan tasbih digital nak zikir Quran baru beli yang tagang tak payah pakai teropong basah penumbuk huruf dia dah dia bukan gabun buto kalau tidak alaji alaji tak nampak ada kata kan besar betul tulisannya Tu belum cerita lagi dia beli Quran digital ni. Quran digital dia takkan mengaji Quran tu. Dia tak gaji, Quran tu gaji. Siapa pilih imam mana punya suara? Boleh pilih. <laughs> Eh, teknologi ya, makin canggih cuy. Okay. Eh, excited dia. Beli wangi-wangian, ah, dah siap dah minuman. Minuman susu kambing dah siap dah dengan buah tamar dah siap dah dia nak buka puasa dengan sunnah Nabi. Fuh, dah standby. Macam itulah orang Arab Masuk aja rejab Dia dah terbayang Ramadan Kita Belum rejab Dah terbayang syawal Lagi jauh Lagi jauh daripada Arab tu Belum satu Ramadhan baju raya dah siap Apa hal Baju kita dah siap Senang settle lawan Okay okay ini Ini realiti sih Realita yang dicakap Ustaz cuy ya saya selalu tertanya-tanya gitu ya, apa benar gitu ya e, yang dikatakan Ustadz itu masih awal-awal lagi puasa tapi orang sudah beli baju raya ternyata benar cuy saya di sana itu benar adanya saya menyaksikannya langsung gitu ya karena alasan paling masuk akal sih karena kalau menurut saya untuk perempuan ya bisa bertanya itu sama ini sih sama Akamimi ya saya tanya Kak kenapa sih di kebanyakan saya dengar dari ceramah Ustadz itu bercakap seperti ini apakah itu benar apa tidak gitu ya Dan akak ah, Mimi menjawab itu benar karena size gitu ya. Kenapa perempuan itu selalu uh, memikirkan uh, baju raya itu awal sebab terkadang kalau sudah di akhir itu size-nya sudah uh, apa namanya sudah berkurang gitu ya. Terkadang ada yang tak dapat size-nya. Jadi benar-benar baju raya di sana itu apa istilahnya sih? Memang ternanti-nantilah. lah Jadi itu sedikit perbedaan dari Indonesia juga gitu cuy ya. Kalau Indonesia baju raya ya yang penting baju baju untuk bisa untuk dipakai sholat ya itu sudah baju raya namanya cuy. Kalau di Malaysia itu bedanya cuy ya. Nanti lah kita eh, akan kupas habis lah tentang baju raya di Indonesia dan Malaysia itu perbedaannya seperti apa cuy. Tapi ini realitas. Tapi, tapi selalu cakap. Kita tengok eh. Kau tengok pagi raya nanti Baju aku macam mana <laughs> ha. Soalannya Kata Jalaluddin Hasan Soalannya Sudah bersedia Adakah confirm ada akan hidup lagi pada pagi ya, raya? Ya. Betul sih. Itu soalannya Betul. Hidup lagi ke pagi raya? Sampai beraya rumah. Assalamualaikum. Salam. Itulah baju arwah tu dah cakap saya nak pakai Bagi tak sempat pakai Ekspresi ustaz Nak cakap apa? Kita beria kan? Beria tempat-tempat baju ni Sampaikan di Seremban Di Seremban di Negeri Sembilan tu Kedai jahit Cina tu Minta maaf eh Masuk Saban tak terima tempahan lagi Dia pun pakai bulan Islam sekarang Masuk Saban tak terima tempahan Sampai Cina pun Udah syat betul Jadi Bulan Ramadhan ni adalah bulan yang istimewa Berasal pada perkataan Ar-Ramdu Ramdu maksudnya apa? Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat. Panas betul. Perasan tak panas macam mana. Tapi di utara sekarang, di Kedah, cik. di Pada Perlis. Pada masa itu, wah, panas banget. Di Pulau, Pulau Pinang. Hari-hari hujan lebat. Siap ribut lagi. Tetapi insyaAllah, jangan risau. Menjelang-menjelang hujung Ramadan, dia akan pindah belakang kita. Sekarang ni kita panas. 37-38 darjah sampai. Malahan dalam kajian hari itu beritahu, kemungkinan akan cecah 40 darjah Celsius. Tapi ini nyata sih cuy ya. Saya mengalaminya tuh karena saya puasa di sana. Wih, cuaca panas banget gitu ya. Saya tuh pergi cari apa namanya? cari tajil atau apa namanya eh, bazar Ramadan ke bazar Ramadan itu kan suasananya itu biasanya kan sudah sejuk gitu ya. Ini tidak cuy. Masih panas banget gitu ya. Tahu lah, mungkin itu salah satu faktor kenapa saya kurang membuat konten selama perjalanan kedua ini cuy karena cuacanya cuy panas banget. ya standby memang bulan yang panas tu sebabnya jangan ingat kau seorang je panas <laughs> orang perempuan kadang-kadang bila panas dia mengganggu konsentrasi orang lelaki masa itulah kau nak berkemban bulan lain dia tak berkemban bulan puasa lah kau berkemban bawah kipas pula tu dah lah bawah kipas depan hall tu depan suami kau Haduh, haduh, haduh, haduh, apa hal kelap keluk kelap keluk dia tarik kain dia haduh haduh haduh yang suami Allah Allah Allah Allah lepas tu dia pandang suami dia abang tak panas ke aku dah sampai panas tengok kau betul ramdu bulan yang panas al siam pula masuk siam sebab apa masuk siam ada yang kata masuk siam saya langsung berimajinasi cik ya Sebagai laki-laki tuh harus tahan nafsu benar-benar sih. Ada yang kata maksud Siam ini Thailand. Itu Siam. Tapi Asyam perihal menahan diri. Asyam. Dari berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain itu dari segi bahasa. Menurut Ibnu Manzur, Asyam itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah. <laughs> tak boleh nikah. Tak boleh ke nikah? Bulan puasa. Boleh tak nikah bulan puasa? Nikah boleh perbuatan. Sangat bagus langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur. Confirm tak kamu? <laughs> Dan majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Kan? Betul? Tapi maksud tak boleh bernikah itu adalah perbuatan-perbuatan orang ya. bernikah itu perbuatan. tidak boleh dibuat pada siang hari pada bulan Ramadhan. Bukan hanya perbuatan itu, deposit pun tak boleh. <laughs> Deposit. Faham deposit? Muka dimah tu. Ya. <laughs> Lama tak perlu eh. Eh jangan telefon. Jangan. Bulan puasa pula kau ajak duduk sebelah. Mel lah duduk sebelah. Lama tak pegang tangan. Pada kau kau gaba bini kau. Jangan. Masuk banget di akal gue cuy. The <laughs> force Okay, okay. Yeah. Ini Asli. bukan pesan dekat orang je Termasuk Otak penceramah saya tu traveling je Penceramah dah berapa hari pergi ke Sabah Balik kalau tengok Macam mana lah Dia uh, Jangan cakap Alah kadang lah dah tu tua ustaz Tak ada mana dah Dah tua Tak selera Jangan cakap Orang lelaki bulan Ramadan Nampak macam elektrik pakai skirt pun lawa tau Kau jangan main <laughs> Woi Siapa tu Yang elektrik lah pak Hati-hati Iya Ya hati-hati Kemudian Berbicara Apa maksud tak boleh berbicara Tak boleh cakap ke Boleh cakap Tapi jangan cakap yang sia-sia Dan jangan cakap perkara Boleh menetangkan dosa Fitnah dan sebagainya Maka Apa maksud puasa Maksud puasa Menahan diri pada makan dan minum Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa Dari tebet fajar Hingga terbenam matahari Kerana Allah Ta'ala So Dalam bulan Ramadan ni Sulit melupakan Sebab semua orang puasa ha, Kan Tak sahlah kita nak Nak cakap Oh Baru puasa ke? Dah 20 <laughs> Ramadan lah. Lupa apa lagi? Kan? Betul <laughs> dia ya. sama ya. je. Kita semua sama. sama apa lah. je. Standard kita sama. Tak ada dia sebabkan saya Muhammad Haris selaku pengarah Intan Belia Sabah. So level saya tak sama lah macam you all. Puasa saya beza sikit. Saya dah 3 hari dah tak buka ni. InsyaAllah dalam hari keempat mesti buka. Oh jangan. Dia tak macam tu. Sama je. Baik orang miskin, baik orang kaya Sama kita berlapar dan dahaga sama. Betul, betul sih. Sabit Fajar, temanan matahari Jaga perkara-perkara Yang membatalkan puasa kita buat Yang mengurangkan pahala puasa pun kita tak buat Uh, yang menarik cik, yang menarik. Barulah saya menyadari cik, ternyata kalau kita ada di Sabah, di Sarawak itu bukannya awal gitu ya. Sahurnya pun sahurnya pun awal kah? Maksudnya perbedaan kan satu jam gitu ya. perbedaan waktu sholat gitu ya. Kalau eh, waktu itu sama sih cuy ya, cuman per perbedaan waktu sholat. Kalau nggak salah cuy ya, kita buka puasanya itu eh, matahari apa namanya istilahnya masih terang lagi gitu ya. Tapi kita udah berbuka puasa ketimbang waktu kita ada di Kiel kah? Wah, udah nampak gelap barulah kita berbuka gitu cuy. itu perbezaannya cuy. Saya mengalaminya langsung jadi saya pandai bercakap seperti ini cuy. Pun tengok movie yang bukan-bukan. <laughs> tak perlu tak perlu saya uraikan. Kan? Tengok gambar gambar-gambar yang menggairahkan tak sah. Itu sebab kalau pergi bazar Ramadan hati-hati. Mana pula dekat belah-belah Sabah ni hati-hati. <laughs> belah-belah bandar hati-hati. Yang perempuan-perempuan yang pergi tu kadang-kadang bawa lepas mandi tu macam shampoo. Hmm kita tengah bau kuih tu bau sempus ah, ah. kurang pahala kau Amin. tu belum cerita pakaian lagi dekat Sabah tak adalah tempat lain tempat lain pakaian ya Allah mula-mula tengok peha ayam depan tu peha orang ha, <laughs> lepas tu tengok dada ayam depan tu sambung sambunglah sendiri tuan lah sendiri jangan main-main bulan puasa tu sebabnya kadang-kadang kita ni jadi boleh kurang pahala puasa kita oh tak usahlah kadang-kadang bukan kurang dah negatif hati-hati ya kenapa puasa ni istimewa berbanding ibadah yang lain Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis kursi sesungguhnya barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan diberikan 10 kali gandaan pahala sehinggalah 700 kali gandaan pahala tetapi berlainan pula dengan puasa kenapa? kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya Allah akan bagi sendiri pahala orang yang berpuasa kerana apa? kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku kita buat kerana Allah Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kebahagiaan, dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan rabb bertemu dengan Tuhannya. Berbuka puasa, tak ada siapa yang tak happy berbuka. <laughs> Kenapa buka ni? Tak boleh ke besok? Tak ada orang macam tu. Kan? Eh, dah nak buka dah. Dah nak buka dah. Sini, sini, tak, sini. Tak, tak lah. sabar je nak buka. Tak ada orang sedih. Lah, buka ke? <laughs> Ni lah, buka, buka lah. Tak ada orang macam tu kegembiraan bertemu dengan Rabbnya dikatakan ketika dia beribadah bertemu dengan Allah dia rasa gembira dan satu lagi pandangan kata dicabut nyawanya dia rasa gembira kalau dicabut nyawanya pada bulan Ramadan ha, eh? dan sesungguhnya sambungan hadis tadi sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah Allah jadi jangan Allah. arahkan mulut kau tu ke kawan kau Ha, okey tak bau dah ilaha illallah. Bau baeng kawan tu cakap kan. Memanglah apa? tak ni maksudnya di sisi Allah. Apa tu bau baeng? Ya baru dengar kalimat itu bau baeng, baeng. Baeng. Allah maknanya bau tu kan ada bau semacam. Kan apa yang kita makan pagi tadi, kita gosok gigi-gigi kat sini okey tapi bila nafas tu ha, dia berperut dia keluar saya. balik yang dah tersimpan lama dekat dalam tu yang sikit tadi. Bau baeng. Maka dalam Al-Quran disebut tanyalah pada anak anak tanya mak kenapa kita kena puasa soalan soalan cepu mas kenapa kita kena puasa so jawapan ibu-ibu yang terdahulu malahan ada yang mempertahankannya sampai sekarang kalau tak puasa tak boleh kaya oh. seorang tu pula cakap ya itu simple Tu jawapan biasa dengar lah jawapan benar, lain benar, orang lain puasa kau puasa je lah banyak tanya pula orang tu <laughs> kalau ini dan salah jawapan yang paling baik sekali Nak Kita kena puasa Sebab Allah perintahkan Allah suruh ha. Tapi jawapan itu tidak berhenti di situ Anak-anak hari ini ada soalan tambahan Bila? <laughs> Bila Allah suruh tu? Dia kata Dah lama nak dalam Al-Quran Tak cik cuba nak buka Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang beriman dia tak sebut orang Islam dia tak sebut orang tuaran dia tak sebut <laughs> wahai orang-orang intan tak sebut yang disebut orang beriman mana orang yang percaya saja yang akan puasa percaya pada Allah percaya pada Rasul percaya kitab dari kiamat qada dan qadar Percaya semua Baru intan, dia puasa intan. Wahai orang-orang beriman Kutiba alaikumus siam Diwajibkan ke atas kamu berpuasa Kama kutiba alal lazina minkoblikum Seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa La'alakum tatakun Mudah-mudahan kamu bertakwa Maknanya target yang paling besar Adalah nak kejar takwa Itu sebabnya dekat pejabat patutnya diintan Kena buat pertandingan Weight challenge Pertandingan menurunkan berat badan. <laughs> siapa yang nak masuk dia bukan kira siapa paling kurus, siapa paling <coughs> banyak dapat turunkan. Kita akan timbang sebab saya pernah buat tu dekat SUK Negeri Sembilan. Saya datang tu, dia minta sampaikan hadiah. Sepuluh hari sebelum Ramadan diberikan peluang untuk siapa nak masuk tu boleh timbang. Semua timbang lah seorang register 100 lebih, seorang ni 80, 90. <laughs> besar kan, semua. Samsul debat sebelum aja hari tu, sebelum aja masuk-masuk nak nak masuk dalam puasa lebih kurang dua minggu ke 3 minggu sebelum Tuan Haji Aris tahulah dia pernah jumpa saya dekat Intan kat KL. Berat saya hampir mencecah 109110 110 kilo. Perut ni macam tembikai dah hari tu. <laughs> Lepas tu dalam TikTok tu penuh. <laughs> Penuh. Kalau perasan lah. Tapi hari ni <laughs> Itulah. kan? Bayangkan. Iya, iya. Ustaz di sini nampak apa namanya? Nampak kurus cuy ya. Orang tengok ini. Karena ini enggak kalau enggak salah cuy ya, ini kayak pertengahan gitu, pertengahan puasa. Uh, karena Ustaz eh, uh, itu hari saya berkomunikasi dengan Ustadz uh, eh, saya tahu Ustadz ada di Sabah tuh kayaknya pertengahan sih cuy ya ya kayaknya sih pertengahan cuy Oke seperti biasa video ini saya bagi dua cuy Yang part pertama sudah selesai ya Kita sudah lihat tadi itu agak lebih sedikit tapi tak apalah cuy ya Kita akan lanjut lagi um, Kalau bukan besok lusa Intinya saya akan lanjut cuy ya part keduanya ini cuy Ya walaupun uh, tema uh, ceramah Ustadz uh, kali ini itu soal bulan suci Ramadan cuy tapi tak apalah cuy ya. Saya itu berharap video-video saya nanti ini ya saya buat uh, sekarang tapi akan ditengok di saat bulan suci Ramadan kelak gitu ya. Entah itu bulan suci Ramadan depan, eh, tahun depannya lagi dan tahun depannya lagi pokoknya eh, selalu akan ditengok gitu. ya. Saya berharapnya seperti itu cuy. Mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri. Sekali lagi saya cakap kepada korang, korang bisa memberikan referensi ya eh, video-video apa saja yang belum saya tengok gitu ya. Jadi saya berharap korang kalau memang kita harus mereaksi video TikTok lagi, korang bisa tag video-video terbaik yang kelakar eh, di apa namanya akun saya cuy ya di TikTok saya tag nama saya di situ dan kita akan membuat konten ngakak plus lagi. Oke okay, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Saya Andy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.